Passou uma década, mas o dia 15 de novembro de 2009 foi um dos mais marcantes na carreira de Seferovic. Na Nigéria decorria o Campeonato do Mundo de Sub-17 e desde logo o avançado do Benfica soube destacar-se por uma Suíça que, para chegar à final com a equipa anfitriã, teve de ultrapassar a Alemanha, a Itália e a Colômbia. No jogo de todas as decisões, Seferovic marcou o único gol da partida, que deu à Suíça o título de campeão do mundo. Seferovic foi ainda dos melhores marcadores da competição ao apontar cinco golos na primeira conquista da Suíça em competições organizadas pela FIFA. Me recordo um tempo bom, um mês bom com a, com a equipa. Foi um, um período bom para nós, mas para o futebol, nós, para, para a Suíça, foi um, um ótimo resultado. Mas lembra-se do gol que marcou, como é que marcou? Foi na segunda parte, aos sim, 18 sim, minutos. Sim, na segunda parte, no segundo palo, com a cabeça. Sente que foi um momento decisivo na sua carreira, este campeonato do mundo de sub-17, porque depois foi para a Fiorentina logo depois e esteve em grandes clubes europeus. Acho que foi foi um, um primeiro passo aí, acho que para todos os jogadores. Eh, depois começou a todos, fomos para a Suíça, jogamos na nossa equipa, foi, eu fui para a Fiorentina porque queria ir a ver a outro país, é todo é, para a final, agora o tempo passa rápido, é, estou feliz onde agora estou. Passados 10 anos, Seferovic mantém ainda o contacto com vários jogadores que viveram com ele este momento. Alguns são ainda colegas de seleção. Teremos eh, eu, Granit, Rodrigues, que, que jogamos na equipa principal na seleção. E depois tenho um, dois companheiros que todavia temos um pouco de contato, mas tantos deles Forum, não sei onde. Me recordo um que joga agora na, na Tailândia, acho que. Chapuis, Sharil. Ele está tá bom aí, os outros não estão no profissional ou estão trabalhando, mas é assim, o futebol não, não, não precisas muito para, para ser. Se os outros jogadores vão no outro, outro lado, estão felizes, é, é muito bom para mim. Agora com 27 anos, Seferovic já passou por vários clubes europeus. O ano passado foi eleito o melhor marcador da Liga Portuguesa, com 23 golos. Já este ano foi distinguido com o prémio de melhor jogador suíço. Tudo isto em 10 anos, que até passaram depressa. É, foram rápidos, acho que. Um, ehm, foram bons, acho que também tinham mal tempo, mal tempo, mas ao final tenho sempre a mirar o, o positivo eh, negativo a deixar atrás de ti. Eh, afinal, estou aqui agora no, no Benfica. Eh, estou feliz que esses 10 anos foram bem. No Benfica desde 2017, Seferovic diz-se feliz e revela o que espera para o futuro. É, temos a, a jogar como, como, como, sempre o nosso jogo, a, a vencer todos os jogos que, que queremos. É, final, é, queremos a vencer todos eh, acho que temos que eh, trabalhar muito para nós, para a equipa, e ao final vamos ver o que se passa. Bem integrado no Benfica, vencer tudo é o objetivo de Seferovic.